Добрый день, уважаемые министры. Приветствую вас на рабочем совещании Школьной Демократической Республики Лидер. Впереди ответственный учебный год. Доложите готовность к учебному году. Министр образования и науки. Храмова Ангелина, мы делаем нашу школьную жизнь более плодотворной и успешной. Министр социальной защиты. Голубышевич Варвара, в этом году мы продолжаем помогать поддерживать и защищать тех, кто нуждается в нашей помощи. Министр культуры. Титова Мария. Мы занимаемся организацией различных мероприятий, делая нашу школьную жизнь более яркой и интересной. Министр физкультуры и спорта. Жуев Женебек. В этом году наша школа побьет все рекорды и победит во всех спортивных мероприятиях министр труда и экологии. Бундина Мария. В этом году мы продолжаем экологические акции и трудовое воспитание наших школьников. Министр печати и СМИ. Симакова Виктория. Мы занимаемся освещением школьных праздников и будней а, в средствах массовой информации и в социальных сетях. Готовим материал для школьного журнала Leader Times, которым гордится вся школа. Министры, спасибо за доклад. Передаю слово премьер-министру. Ирина Александровна. Моя роль очень важна в школьной жизни, ведь я помогаю в организации мероприятий министрам и президенту школы. Кетлерова Алиса, мы готовы к новому учебному году и активно реализуем намеченные цели. Общественный секретарь. Беспрозванная Виктория. Именно от меня зависит осуществление всех планов, потому что я все записываю. Мы готовы к новому учебному году. Желаю всем министерствам плодотворной деятельности. Работаем!